Hastío, Lady Ayrshire. Desde hace varios años ya, cubro el turno nocturno en el hospital en donde trabajo. Como cada noche, a las 3 de la mañana tengo que llevar los expedientes depurados al archivo. Pero las súplicas de los pobres desgraciados que me salen al paso y que antes me conmovían, ahora me tienen al borde del cansancio los escucho, les digo de vez en cuando una palabra de aliento, pero ya no siento ninguna compasión por ellos. A veces tan solo quisiera gritarles que me dejen en paz. Algunas otras veces quiero ir a sentarme al diván del terapeuta y desahogarme, pero no es fácil ni sensato. Cuando, obligadamente, el único lugar por el que tengo que pasar para ir al archivo es... La morgue. Con la tasa de desempleo tan crítica que vive el país, deberíamos ser un tanto más pacientes cuando se trata de sobrellevar mejor a la gente con la que podemos toparnos de repente en nuestros entornos laborales, sin importar claro que estos hayan ya pasado a mejor vida. ¿No creen?